Vocês se lembram daquela época em que nós utilizávamos o AutoCAD? O quanto era difícil podermos fazer o quantitativo de materiais, fazer o orçamento depois para entregar ao cliente? É, hoje, com a tecnologia BIM, essencialmente com a ferramenta 3D, já é possível termos tudo isso em função de cliques e enquanto modelamos tudo do jeito. É por essa razão que no tutorial de hoje nós vamos estar juntos, na mão, podermos desenvolver uma tabela que nos facilita o cálculo antecipado de todos os blocos que vamos utilizar num projeto. Mantenha-te ali depois da vinheta. Para fazermos jus a este tutorial, importa darmos início. Eu já tenho aqui o Revit aberto, versão 2020. Portanto, vamos aqui abrir um arquivo 100% nativo um template 100% nativo e a partir deste template começarmos a desenvolver a nossa tabela de quantitativos de blocos. Portanto, eu quero aqui trazer a vocês uh, uma imagem que nós estamos, estamos a utilizar como referência, dizer que no final desta aula ou deste tutorial você terá uma tabela semelhante a esta. A tabela é esta que você terá no final da aula. Vai ser necessário passarmos por um leque de processos bem interessantes Acredito que você vai gostar imenso. Portanto, vamos embora para o nosso Revit. E vamos aqui fechar um pouquinho o nosso Purif com referência bem aqui no canto, nos facilitar o dinamismo todo. Uh, eh, a primeira coisa a fazer, vamos para o painel Vistas na aba de criar e aqui vamos criar uma nova tabela de levantamento de matérias. Tendo sido feita esta tabela de materiais, vamos aqui já aproveitar e nomear quantidade de blocos quantidade de blocos que já está, vamos dar OK. Mantemos em mute categorias. Vamos aqui acionar uh, material, material nome. Aqui está material nome. Portanto, o leque, o resto de parâmetros, vamos precisar de criar. Portanto, aqui vamos precisar de um parâmetro da altura de bloco, parâmetro de comprimento, parâmetro de espessura, parâmetro de índice de perda, quantidade de blocos calculado, arredondado, quantidade de blocos uh, arredondado e blocos corrigido. Portanto, vamos aqui fazer já uma tentativa, criarmos o primeiro parâmetro e ver qual vai ser o dinamismo. Ok, é interessante que sempre ao entrarmos aqui, nós temos dificuldade de encontrar um leque de categorias, né? E é por esta razão, vamos ter que menu gerenciar para então desenvolvermos os parâmetros que nós aqui precisamos. Fechamos esta aba, ok, e portanto já nos cria a tabela. Como vocês perceberam, a tabela está incompleta, pois que falta ainda um leque de parâmetros por se criar. Vamos aqui para o painel gerido, para a aba configurações e clicarmos em parâmetros do projeto. Neste exato momento, neste template que nós estamos a utilizar, nós só temos um parâmetro, que é o parâmetro de ocupante. E vamos ter que criar um leque de parâmetros aqui, dentre os quais o primeiro parâmetro é a altura de blow. Senhores, aqui a gente seleciona o nome do parâmetro, neste caso altura, altura de bloco. disciplina mantém-se como um tipo de parâmetro linear e parâmetros de grupo sub continua cotas. Aqui nas categorias, vamos selecionar duas categorias em é essencial, que vai ser paredes, okay? categoria de parede e também a categoria de piso. Elas estão aqui bem pertinhos uma das outras. Portanto, aqui nós já temos o nosso primeiro parâmetro. Vamos dar OK. Muito bom. O segundo parâmetro vai ser comprimento. comprimento bloco. Muito bom, mantém-se aqui. Uh, vamos selecionar as mesmas configurações piso e damos OK. Terceira, que vai ser a espessura, espessura bloco. Selecionamos as duas configurações, tal como do princípio, e damos OK. Portanto, aqui nós já temos os dois parâmetros criados, os três parâmetros criados. Portanto, vai nos faltar aqui o parâmetro de índice de perda ou índice perda. Vamos aqui criar índice perda. Aqui o índice Certo? Aqui o índice perda é onde nós vamos mudar, aqui tipo de parâmetro vai passar para número. quê? Porque o índice perda realmente é um número, é uma percentagem que nós vamos atribuir aí. Agora, quais são os parâmetros? Uh, vamos aqui procurar o parâmetro materiais, vai ser o primeiro, aqui materiais, parâmetro parede, que nós já selecionamos lá atrás, o parâmetro piso, o parâmetro telhados. Muito bom. quê? Porque são as categorias onde nós vamos encontrar materiais para poderem ser calculados a taxa de perda um do outro. Portanto, aqui temos criado o nosso parâmetro perda, vamos dar OK. O outro parâmetro também que nós podemos aqui utilizar um, para fazer ajustes. Nesta altura estamos finalizados já. Já temos o parâmetro bloco, parâmetro comprimento, parâmetro espessura e o parâmetro perda. Os outros parâmetros vão ser criados em função de fórmulas específicas. Aqui vamos dar OK para então voltarmos à nossa tabela. Portanto, aqui em campos, novamente, aqui vamos aproveitar, adicionar os parâmetros ora criado. Dentre eles temos a altura do bloco, uh, buscamos o comprimento do bloco, a espessura do bloco, Uh, aqui está a espessura do bloco e depois o parâmetro de perda, índice de perda. Uh, o próximo passo vai ser criarmos os outros parâmetros aqui. O primeiro parâmetro já já que nós vamos criar vai ser o arredondamento, o parâmetro de arredondamento. Senhores, o parâmetro de arredondamento ele não entra neste leque de parâmetros, pois que criaremos ele em função de uma fórmula, ok? Aqui está o arredondamento. O arredondamento é percentual, portanto, Clicamos aqui em percentual e posteriormente nós vamos lhe acionar em função de um elemento ali que nesta altura não aparece, mas é aqui mais ou menos onde ele fica arredondamento. O próximo vai ser a quantidade de blocos calculado. Clicamos na fórmula, vamos tentar aqui abreviar, ok? Aqui está a quantidade de blocos, a quantidade de blocos calculado nos mantemos. A quantidade de blocos calculados vai ser igual ao volume do material, uh, o volume do material, isto vai ser igual ao volume do material, a dividir pelo volume das pelo volume, pela altura do bloco, vezes o comprimento do bloco, vezes a espessura do bloco. Fechamos parênteses e vamos dar OK. Aqui estamos o bloco. Voltamos aqui para o arredondamento e Vamos editar o parâmetro. Automaticamente vamos criar aqui. Ok, aqui nós temos o nosso, nosso parâmetro. Arredondamento vai ser igual a quantidade de bloco, isso. Portanto, o próximo vai ser criarmos a quantidade de blocos arredondado. Quantidade de blocos, quantidade de blocos arredondado. Aqui está nossa quantidade de blocos arredondado. Como vai ser a ah, como vai ser em especial a fórmula aqui. Primeiro vamos colocar round up. Ok? Round up, você vai perceber o que ele faz lá mais à frente, mas o round up permite estabelecer equilíbrio né, dos números de cálculos que o nosso projeto, que o nosso, que o Revit depois faz. Portanto, uh, vamos ter aqui dentro da quantidade de blocos arredondados, isto vai ser igual. Isto vai ser igual. Abrimos parênteses, vai ser igual à quantidade de blocos calculado, depois a dividir pelo arredondamento, um, a dividir, né? fechamos parênteses, certo? A dividir por 1 dividido pelo arredondamento, isso mesmo. E nós fechamos novamente parênteses. Aqui temos o nosso arredondamento, quantidade de blocos arredondado. Ok. Muito bom. Portanto, o último parâmetro aqui nessa história toda vai ser a quantidade de blocos corrigidos. Voltamos, vamos aqui na corrigir aqui, não é, blo é blocos, ok? Criamos o último parâmetro que vai ser a quantidade de quantidade de blocos corrigido. Muito bom. A quantidade de blocos corrigido né, também vai ter o round, round up, dois parênteses, no início, vamos ter a quantidade de bloco calculado, isso vezes, abrir parênteses, índice de perda, o índice de perda, o índice de perda dividido por 100, fechamos, mais dois parênteses, isso tudo mais a quantidade de blocos arredondado. E fechamos parênteses. Beleza, enters muito bom, aqui nós temos já todos os nossos parâmetros criados e dinamizados. Mas aqui vamos fazer essa troca, mandamos esse para cima e deixamos o volume para baixo. Aqui em filtros, nós vamos calcular nome, contém, ok? Pôs aqui também material nome, con não contém, percebem? Aqui em contém vai ser bloco de concreto, que vai ser bloco de concreto, certo? Bloco concreto, aqui não contém gener. Fechamos. Uh, aqui em vamos classificar por nome, eliminamos a instância, muito bom. Formatação. Aqui, aqui em nome vamos colocar descrição, descrição do material. Altura do bloco vamos pôr altura. Comprimento vamos pôr somente comprimento, tudo com letra maiúscula. Comprimento, espessura também, espessura. Índice de perda vamos pôr mesmo índice de perda. Índice perda, percentagem, arredondamento. Esta é uma aba oculta, quantidade de blocos calculado também é uma aba oculta. Uh, vamos ter aqui arredondamento, isso vai ser sem, com perda, com perda semelhantemente ao que nós vemos aqui na nossa tabela. Okay? Aliás, é sem perda, tá bem? Sem perda. Aqui é com perda, tá bem? Com perda. E vamos aqui aproveitar calcular os totais. Calcular totais. Muito bom. Nenhum cálculo. Totais. Então tá. Damos OK. Beleza. Aqui nós já temos a nossa tabela completamente. Podemos agora ocultar. Podemos ocultar a nossa, nossa, nossa imagem de referência. Aqui temos a nossa tabela. Vamos tentar fazer aqui já alguns ajustes finos. Eh, volume do material. Aqui nós vamos ocultar, pois que não precisamos da mesma na tabela. Depois, esses três elementos. Eh, esses, esses três elementos com Shift vamos agrupá-las, certo? Vamos aqui fazer um agrupamento. No arredondamento também ocultamos, ocultamos coluna. Quantidade de blocos também ocultamos. Muito bom. Aqui temos o que nós precisamos para darmos prosseguimento a estas, a estas carinhas. Não sei porquê, mas não ativa a aba. Não sei porquê, mas não ativa a opção de, de, de agrupar. Aqui está a opção de agrupar. Muito bom. Aqui vamos colocar. Hum, Ctrl Z. Ok. Vamos aqui agrupar. Vai ser dimensões. Dimensões. Dimensões. Dadas a metro. Entre parênteses, dadas a metro. Fechamos um bocadinho aqui. Vamos agora agrupar essas duas também. Aqui vai ser quantidade de blocos, abreviada, traço. Portanto, em linhas gerais, aqui nós temos a nossa tabela ok? Criadinha e bonitinha. O próximo passo, após uh, termos desenvolvido esta tabela, é irmos para a área de trabalho. Vamos aqui duplicar a nossa vista de WT. Muito bom. Aqui está a nossa, aqui está a nossa tabela e no outro lado nós temos a área de trabalho. Vamos tentar aqui desenvolver aqui tentar desenvolver um leque de vamos aqui tentar desenvolver uma uma estruturazinha e percebemos como esta nossa esta nossa tabela está a funcionar antes mesmo que a gente vá para aí né, vamos aqui criar uma parede especial duplicamos que vai ser bloco de concreto 14 14 centímetros vou aqui copiar pois que vou também é, colar aqui dentro de descrições, Ctrl V. Muito bom. Vamos aqui em estrutura. Aqui em estrutura vamos já manter o 14, dizer que estamos a trabalhar com milímetros, ok? Por essa razão colocamos ali. Depois vamos criar um novo material. Vamos nomear esse novo material, Ctrl V, ok? Bloco de concreto. Vamos aqui atinar. Vamos colocar aqui bloco, tá bom? aqui procurar bloco dentro da... Aqui está, concreto. Damos aqui nessas três linhas, ele automaticamente aqui está nosso bloco de concreto aplicado, bonitinho, e damos OK. Beleza, aqui nós temos o nosso, o nosso, a nossa parede feita, linda, linda, linda. Agora, vamos aqui dar o N, para quê? Para então mudarmos as configurações, as configurações do nosso, das nossas dimensões. Ficamos com duas casas decimais, damos OK. Senhores, uh, vamos aqui fazer o primeiro teste de como é que a nossa tabela está a funcionar. Já criamos a nossa parede, em particular. Já definimos os, os filtros. Aqui nós vamos agora criar a nossa parede. 17 por 10. Penso que é muito grande. Vamos aqui reduzir. Passamos para 6. Então nós temos 6, 10 por 6. Ok? 10 por 6. Olha o que aqui é é aconteceu. Primeiro, na descrição foi possível identificar já okay, o tipo de parede, que é parede de concreto de 14 de espessura. Portanto, o segundo passo vai ser afixarmos nesses nessas configurações as respectivas alturas. Por exemplo, um bloco de concreto mede 19 de altura, de comprimento normalmente 29, aliás 39, de espessura vai para o próprio 14. Muito bom, aqui nós já temos, já temos o, nosso, o nosso desenho. Portanto, hum, fazendo o cálculo, olha, aqui, olha o quão extraordinário o Revit. Fazendo o cálculo eh, da quantidade de blocos sem perda, já estamos a falar de 3.455 blocos. Portanto, isso sem perda. Se nós adicionarmos 10% de perda nesta, nesta quantidade aqui estabelecida, vamos ver o que é que dá, beleza. Precisaremos aumentar sensivelmente aí uns 400 blocos. No entanto, ao invés de comprarmos 3.455, compramos 3.802 blocos de concreto, com essas dimensões que aparecem aqui, de, de 19 por 39 por 14. Portanto, em linhas gerais é isso. Mas observem o quanto isso pode aumentar ou diminuir. Se nós resolvermos que vamos por 5%, pois que a perda de blocos é muito reduzida, né? vamos supor que seja um bloco de alta qualidade, e que ao serem efetuados os cortes e todos os elementos, conseguimos manter. Então, só vamos precisar de comprar 3.630 blocos. Portanto, para construirmos uma parede. Agora, se vocês perceberem, né, e voltamos para o 3D, olha interessante, nós temos uma parede de aproximadamente, vamos aqui para, uma, para, uma, para um dos outros lados, estamos a falar de uma parede de aproximadamente 8 metros. Se nós reduzimos aqui no nível e colocamos 3, 3 metros, supor que nossa altura maior de 3 metros, vamos selecionar todas as paredes e aqui em altura, aqui em é altura desconectada, vamos colocar, vamos mudar em restrição superior, vamos colocar em 2, no 2, no piso 2, esses números reduzem-se completamente. Saímos de 3.000 para 1.360, com 5% de perda. É isso mesmo, com 5% de perda. Senhores, esta mesma tabela, tal qual ela está, ela pode ser copiada para outros templates, mas também, na melhor das hipóteses, este, este mesmo template onde nós estamos trabalhando agora pode ser guardado como template de referência para outros trabalhos. Senhores, linhas gerais, é isso que eu gostaria de compartilhar convosco aqui neste tutorial. Não sei. Obrigado para você. Deixa o like também. O like. Se você ainda não é inscrito, ficaria muito grato se você se inscrevesse no canal. Partilha esse vídeo. Um abraço grande. Adriano Pascoal.